Então queres ser um escritor. Se não sair de ti explodindo, apesar de tudo, não o faças. A menos que saia sem perguntar do teu coração e da tua cabeça e da tua boca e das tuas entranhas, não o faças. Se tens que sentar por horas olhando a tela do teu computador, ou curvado sobre a tua máquina de escrever procurando palavras, não o faças. Se o fazes por dinheiro ou fama, não o faças. Se o fazes porque queres mulheres na tua cama, não o faças. Se tens que te sentar e reescrever uma e outra vez, não o faças. Se dá trabalho só pensar em fazê-lo, não o faças. Se tentas escrever como algum outro escreveu, não o faças. Se tens que esperar para que saia de ti a gritar, então espera pacientemente. Se nunca sair de ti a gritar, faz outra coisa. Se tens que ler primeiro a tua mulher, ou namorada, ou namorado, ou pais, ou a quem quer que seja, não estás pronto. Não sejas como muitos escritores não sejas como milhares de pessoas que se consideram escritores. Não sejas estúpido nem enfadonho e pedante. Não te consumas com autodevoção. As bibliotecas de todo o mundo têm bocejado até adormecer com os da tua espécie. Não sejas mais um. Não o faças. A menos que saia da tua alma como um míssil a menos que o estar parado te leve à loucura ou ao suicídio ou homicídio, não o faças. A menos que o sol dentro de ti te esteja a queimar as tripas, não o faças. Quando chegar mesmo à altura, e se foste escolhido, vai acontecer por si só, e continuará a acontecer até que tu morras ou morra em ti. Não há outra forma, e nunca houve. Charles Bukowski.